as coisas que a gente pensa hoje que já conseguiu alcançar. Um. Dois, passar nessas pronto. E volta dois, três e volta. Aqui, não tem muito o que dizer, tem essa alavanca aqui, ó. Pensar que o nariz passa pelo joelho, para daí pegar esse grau. E volta. Só andou todo mundo, só para experimentar isso. Vamos fazendo, fazendo, fazendo, fazendo. aqui, ó. É, bem mais pra frente, Dani. Aí. Bem, Aí. Vamos todo mundo só fazendo essa espiral para entender esse caminho. Com a perna direita pro lado esquerdo. Aí. Sete, oito e fogo. Um. E dois. E dois. Quatro. E um. Dois. E três. Isso. Um, dois, três, quatro. Vai lá. Um, e aqui. Dois, três. Sentiu a espiral? É isso. E segue. Um, dois, e três. Ai, ai. Vou fazer na, na Manu aqui. É, faça como eu estava fazendo. Foi? e sobe direto. Vai lá de novo. Vai pra cá? Vem pra cá? Foi. Um. Olha aqui, ó. E. Ai. Tá. Vai do outro lado. Um. Ai. É essa espiral. Tá? Aí a indicação, passa, passa o nariz pelo joelho e volta. Passa quase lá pelo joelho e volta. A gente passa pelo subir. foco, vem para você. Sim. Sim. Focus, costas, sentou e voltou. Esse é o princípio do exercício. Agora vou passar inteiro. Aí a gente vai fazendo, tá? Vou, fazer vou fazer os quatro, depois eu